Un'importante novità di quest'anno è sicuramente la, la, collaborazione con lo Studio Associati Castiglia. Over è un sistema a spalla ma che si sviluppa soprattutto sullo schienale, alternando pannelli e trafile elettrificate, permette anche l'utilizzo di materiali pregiati come vetri, specchi e tecnomarmi, sia sullo schienale ma anche sulle spalle. Inoltre permette anche la possibilità di ottenere moduli di larghezza oltre i due metri. Si può dire quindi che la parola chiave di quest'anno è stata la ricerca. Ricerca che la troviamo anche nel sistema notte Palo Alto. Infatti quest'anno abbiamo voluto arricchire con dei materiali nuovi, questi nuovi schienali, che sono degli schienali stratificati con due vetri da 3 mm, con all'interno dei tessuti.